dañuy foog ne dama ko bañ ci li tax ma yàgg wax ci mbiram ba tax mu soof ma léegi mooy dama yàgg gis fi mu jëm ak projet am lan la ñu bëri xamuñu ko ndeysaan topp ko comme ay dof ñii comme ay xar léegi sax am na ay taalibe yu naan bàyyi leen di ma def yàlla ak di jël sumay photo ak di ma waatee waaye ginnaaw yàlla bind nit dafa bind dof ginnaaw yàlla binduñu am fayda dafa bindu ñàkk fayda ginnaaw yàlla bind ñu am fit dafa am bind ay tapet ma yàgg nag man di wax ci kooku ba ñu nekk magu xamoon naa ko nekk magu waxoon naa ko c'est taxaw euh, veille élection locale Je ne bu ma maire de Ziguinchor damay créer monnaie locale pour la Casamance ma def conférence de presse café de Rome immédiatement ne rebelle bi waxatina vous avons koy mais le plus wax avec la rébellion dans le monde local, d'abord un pouvons ko faire mais nous avons mu bëggul Sénégal Sénégal bu CFA avez intéressé wu ko daa bëgg beddeeku Casamance du ville du commune maire de la Casamance maire de Ziguinchor rek nga bëgg Casamance Kolda ca la bokk Vélingara ca la bokk Sédhiou ca la bokk Sédhiou région la Kolda région la Ziguinchor région la même Ziguinchor rek mënoo ko yilif ndax commune de Ziguinchor rek nga mën a yilif waaye mënoo yilif ay ñaasia ay ñaagis même commune yi wër Ziguinchor mënoo leen yilif la Casamance dans le cas où on Koubalan nga xam ne man citoyen d'honneur là, de Koubalan donc man man waa Casamance là mais comme xale boobu dafa am ñu ko ragal dafay di culture de l'intimidation même avec Fatou. Cette histoire de monnaie locale, dama la bëgg relancer cette histoire de monnaie locale existe bien en France aussi. C'est pas la même chose. Nous leen wutale. télé. du benn la da ko def du depuis janvier fii warul BCEAO mën na fa tëgg monnaie. bu ko mënee tëgg. est-ce que moom moom ban ban ban d'abord ban compétence la pour ci turu Casamance. dëgg ma ko de yow ñu fal la maire nga ne da nga maire Ziguinchor nga ne bu ma faloo damay tëgg monnaie de la Casamance yow yaa yaa chef bu Casamance Ziguinchor mooy Casamance. une région sur trois une commune sur mille communes même région ba chefoo ko commune mu ndaw de. 1% de la population du Sénégal Quand mën naa monnaie. Vous monnaie Ziguinchor de vous monnaie de la Casamance Je veux toujours dire toujours la Casamance c'est le mouvement des forces démocratiques de la Casamance Mon moo ne Casamance qui n'est pas le maire de la Casamance la Casamance n'est point une commune mais a dof yi déglu da ne y ne man pas de Casamance day psychologiquement mais ni le porte-parole moi moi le représentant de la verte et belle Casamance faux mais c'est un manipulateur et c'est un rebelle alors pour une rébellion bi ni leen man damay génn ci Sénégal bu ngeen ma joxee Ziguinchor damay battre monnaie ñu wan Sénégal yi ko soxla wuñ moneem monnaie nous nañ développer Casamance mais mënu ko lu tax ba mu ko promettre ba léegi yéen journalistes yi ko depuis six mois ne ko sawaay ana sa monnaie bi wax dëgg jomb na ma dëgg dëgg day jaar ne ngóor si jaar ne Sonko ma solo deug ci arena ba nga xamee ba léegi mais bettu ma je t'avais dit damay jox ay preuves après la monnaie locale <coughs> man <coughs> dafa am ay éléments yu def yo xamni vraiment man journaliste lañ ma jaxal dam naa soit mënuñu seen liggéey soit dañoo ragal Sonko. ya travail journaliste yi nag souvent. parce que bo toogee def conférence de presse Ziguinchor teg sa photo ñep ñëpp jël ak yow. assemblée nek plénière le même jour nga nek député commission ad hoc bi déposé rapport commission d'enquête parlementaire sur les 94 milliards yi accusé Mamour Diallo non seulement une commission ba vous avez day fen sos rek la parce que moo ne ma sàcc na ñëw kaay woon ñu preuve bi yow may laaj preuve man preuve laa joxe moom du joxe preuve de man preuve laa jox bi ñu ko ooyee ñëwul mu dem ne buñ ma tëjee xam nga dèjà yow yow yaa yaa jiñaate ñu rapport bi ñu ko xayma nga de presse de bu ñu ma tëjee la Casamance va me défendre waxul loolu Mohamed fàttaliku loolu wax na loolu fàttaliku. bis j'avertis la Casamance waaye ma défendre encore la Casamance Donc le mi Casamance pour rek vous ko Sénégal Mouné, enquête Mamour vous Mamour Diallo 94 milliards assemblée ni ah ñu vous gouvernement comme Mamour Diallo vous directeur des domaines avant Mamour Diallo di vous remplacer nañ affaire gouvernement bala a milliard bu mu faire. assemblée mooy voté budget bi jox la nga fay Le lycée, ak famille Ndoye dégg bi ne jox ñu firde yi mu bañ parce que amuko ko du ko a joxe war ko ci de presse film film bi mu dem ni bis buñ ma Casamance dina défendre ndax journaliste on dit que le journaliste est un historien du présent yéen ñuy wax xibaar la xew ci jamono. maître est-ce que déclaration. élément rebelle bi laay def pourquoi idée rebelle la lay jot lay jox. parce que rebelle rek moo mën taxaw ni yaa ma laaj li tax ma ne rebelle la. ayca nga ma jox Sénégalais yëpp firnde yoo xam ne kenn mënu ko weddi yoo ne ni ki gën a yées ci rebelle yi gën a yées Salif Sadio ak César Atoute Badiate mooy Ousmane Sonko. bi mu demee Ziguinchor mu ne yéen Sénégal laay wax bis bu ngeen ma laalee Casamance mooy defaan loolu rebelle rek moo mën a beneen bi. changement constitutionnel, régime politique du Sénégal. Nous supprimons le poste de Premier ministre. Comme le changement de régime, là. député war voté à l'Assemblée nationale. Ana Ousmane Sonko mu Nous dafa nous gàmmu sëñ François Bodian nous na les Casamance amatul ñëw dinañ de pour traverser. Ah. pare gu ma de. pare gu ma pare maître foofu la bëgg ñu dama lay woon preuve yu bëri. maître roi rapidement pour que. preuve yu bëri la lay euh, rapidement s'il vous plaît maître. donc am ay moment ñu jàpp suñu militaire toroxal leen japp leen en otage ay ay ay ay télé ñu yew ay soldats. toroxal leen wane leen sa Salif Sadio toog seen wet fekk rey nañ ci ñeenti déjà jàpp ci juróom-ñaar Sadio Mané képp ku Casamance ñaan nga ak ak homme politique yi pour que Salif Sadio libéré militaire yi jóge woon Gambie di def ci frontière bi Salif Sadio jàpp leen boobu lay soog a falu maire de Ziguinchor ñëpp di ko waaw monsieur le nouveau maire de Ziguinchor boo xam ne dafay dafay dafay ji yàmba